ezintsha nenza ntoni yintoni amaqela okufunda eh. oh sewenza ii-groups ngabathenge oba namathoko ngabakwaziyo ufunda eh, hayi kaloku mamela ndenze mm, i-talk ye-group guided reading bendenze i-baseline eh. yakhona and so ngoku ke ndaqoma imandibeke ixesha ecaleni eh. ndibachazele kakuhle loba kanye kanye yintoni na i-group guided reading mm. ne eh. and um yes ndabaxelela ke ngokuba in fact ndiqale ndathi okay umntana mabajonge le poster poflipha ebhodini ndathi okay umntu makajonge igama lakhe mm. ame kule ndawo negroup ne and then ke ngoku benza benza benza ndathi ke okay after behleli ke bezibonile uba bakwephi igroup ndathi mabekhethe igroup leader mm. like laa ndlela mm. bakhethe ke ileader yabo ukwenzela uba xa besiya phaa emethini bayofunda mm. yiyo ezawufika ithathe incwadi phaa ibanike iphinde xa gqityiwe iphinde ithathe incwadi ihambe yozibeka phaa but enye into ke ngokona ungakhange uyibone yile nto beyenza izolo le baseline yereading oh, yenye into enditsale umdla ke ngoku yabo zonke izinto ebezenza izolo so ndivele ndaqonda eyi thina yazamileyo aba ewe because ujonga ezi zinto nje bebezisa umane babizela phayeni etafuleni one by mm. one abanike incwadi bafundise then ke ngoku apho ukhetha aba bakwazi ufunda naba banoko naba naba Bazamayo. banzima ewe uyabe Mm. ubagruphisha olo hlobo Mm. Abagru- akabagruphishi ngoba wakwazi ubhala kakuhle okanye wathini but ujonga i-reading uba bafunda njani na Okay. Exactly. So, so bebefunda ezi ncwadi so zisuka apho ah, zisuka apho ke za groups zam so Zisuka ngoku kule nto yeah, xa- so ha ah, bebengafundi bebengafundi le phofu le group bendiyibone namhlanje ibingafundi le ncwadi qha ke ngusisi wakho ndiyakopa ndiyajonga ndifuna ujonga yam incwadi abazawuyenza ngomso because ndiyithandile olu hlobo enza ngalo kulula futhi uba ubabona abantwana bakwazi ufunda yes abangakwaziyo mm. hayi zoba lula mm. enze uba naxa befunda ngamaqela uba mixe Yeah. abakwaziyo ufunda nabangakwaziyo so bazokwazi uncedisana Okay, mamela ke. ezi ncwadi zezi bebezifunda Nam ke lo ndisakhangela incwadi apha ne enza bafundisa yona ngomso. And kaloku nam ndixakiwe yile nto nze apha kwethu ndifuna andikhethise incwadi esayisebenzisa ngomso. olu hlobo ebesenza ngalo nayo mm. and ke yazi bafune kwamanqanaba wabo umzekelo le inqanaba lesibini injalo omnye afunda inqanaba lesithathu khona basafunayo inqanaba lokuqala ke ento ibalulekile loo nto because umntana funeka akwazi buza usebenzisa lena for igroup ethile mm. funeka babe bayakwazi ufunda at least i-ninety five percent yale ncwadi yakweyelibali lilapho ne kuba kaloku uzothi xa ubafundisa mos into efuna usebenza ngayo wena kokwa kutyibilika yabo zimos uba bafunda njani bafunda anana yabazi xa befunda mm. uphunga wombona mm. ayenzi isense mm. so ngoku uyakwazi ukubiza kodwa akalibizi kakuhle yaqoza so yekele so xa bekwazi ukulifunda uyakwazi ke ngoku ifocus yakho wena ibe phayana ke ngokuba okay mamela ke masiphinde ke ngoku silifunde kakuhle kagama yaqo alifunde kakuhle ne umphunga wombona ne alifunde ngotyibilika so because yiyo loo nto funeke abe uyawazi uyakwazi wafunda mm. amagama kuba kaloku ngoku ufuna ugxininisa kulaa nto uba atyibilike mm. nesipidi afunda ngaso ke ngoku mm. amagama ne ajonge ne umzekelo apha mm. ukuphawu lombuzo ayazi indlela azawufunda ngayo xa kwichaphaza ayifani indlela azawufunda ngayo xa kukho iphawu lombuzo injalo exactly exactly so um, yiyo loo nto ke kungasana le sibhiziyiyo at least sixhokane nayo this afternoon uyaqonda